खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली आवाज़ ने जहाँ उसके कदम तक रोक दिए वहीं उसे देखने पर मजबूर कर दिया कि आवाज़ आ कहाँ से रही है जिस तरह एक जानवर अगर कोई नई चीज़ पहली बार देखता है तो एक जगह रुक कर उसको तकता रहता है बिल्कुल उसी तरह ये मैक्सिकन शहरी अजान को सुन रहा था यूँ महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे पुरतमान मुकाम पर मौजूद है जहाँ कोई परेशानी नहीं है और ना ही दुनिया का शोर वल این ممکن ہے شاید وہ داخل ہونے سے ڈر رہا ہو کہ کوئی روک ٹوک نہ کرے تاہم اس آواز نے اس پر خوب اپنا سر چھوڑا ہے ویڈیو کو سوشل میڈیا صارفین بہت پسند کر رہے ہیں